эгерде нерсеге таасир этүүчү тартылуу күчү сүзүү күчүнө барабар болсо башкача айтканда нерсенин сууга чөмүлгөн бөлүгүнүн көлөмдөгү суунун салмагына барабар болсо ал сүзө турганын билебиз демек эгерде ага таасир этүүчү тартылуу күчү кеменин суу астындагы бөлүгү жылдырган суунун салмагына барабар болсо кеме сууда сүзөт кеменин сууга чөмүлгөн бөлүгү чектик деп аталат кеменин максималдуу чектеги суу сызыгы деп аталган сызык менен белгиленет ал кеме жүктөлгөн учурда сууга чөгүп кете турган чектик деңгээлин көрсөтөт суу сызыгы кеменин корпусунда кызыл түс менен белгиленген суу сызык чөккөндө кеме менен жылышкан суунун салмагы кеменин суу жылышы деп аталат суу жылдыруу кеменин бортунда кандай максималдуу жүк алаарын аныктоого мүмкүндүк берет бул жүктүн салмагы абадагы кеменин жылышы менен салмагынын ортосундагы айырмага барабар бул чоңдук кеменин жүк көтөрүмдүүлүгү деп аталат